un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre ser guarro, ser junter Y soportando la opresión de mi tía Yo no quería una vida normal Me tiene achato el tío Tral con su guerrita mi Spirit Wolf nunca salió y menos lo Summon era un inútil con ni una profesión y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, ya encontré la solución. Seré un gato o semunkin y árbol druida, porque yo no quiero usar totems, no quiero tener pet, no quiero intercept. Quiero andar en flying form todo el día y que la gente se enamore de mi druida, porque yo no quiero usar totems, no quiero tener pet, no quiero intercept. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un commanding toad. Vos, mejor que madures, mejor que dispares, mejor que tengas pet. Ya me cansé de que me tomes las agüitas. Usa inervate o olvídate de ser druida. Vos, mejor que madures, mejor que dispares, mejor que tengas pet. Ya me cansé de gastar gol en tus ranqueos. De un troll druida se rirá el mundo entero. Y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida. Ya encontré la solución. Seré un gato o semunkin y árbol druida Porque yo no quiero usar totems No quiero tener pet No quiero intercept Quiero andar en flying form todo el día Y que la gente se enamore de mi druida Porque yo no quiero usar totems No quiero tener pet No quiero intercept y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un commanding toad. Vos, mejor que madures, mejor que dispares, mejor que tengas pet. Ya me cansé de que me tomes las agüitas. Usa inervate o olvídate de ser druida. Vos, mejor que madures, mejor que dispares, mejor que tengas pet. Ya me cansé de gastar gol en tus ranqueos. De un troll druida se rirá el mundo entero.